Hoxe vou facer a miña autopsia tecnolóxica. Isto é un climatizador. Sérvenos para controlar a temperatura, a ventilación e a calefacción. Antes de manipular calquera aparello electrónico, tens que cortar a corriente eléctrica. Agora procedemos á súa apertura. Consta de dúas placas electrónicas. Esta é a entrada eléctrica esta é a entrada de terra. Esta é a sonda de temperatura. Esta é a saída de, de, de que regula a temperatura do ar. O motor das ventanas de ventilación. Este regulanos o extrator. Esta é a sonda de temperatura. Estas son as ventanas de ventilación. Este vermello é o chan radiante e este é o extrator. Estes son os catro sistemas que podemos controlar co climatizador. Este é o motor que vai regular as entradas de aire. Unha vez comprobadas as conexións, poñémolo a funcionar. Nestes momentos a temperatura é de 23,1 A nivel de ventilación é de 12 A temperatura deseada é de 23 O margen de ventilación é de 4,4 A ventilación mínima é de 10 A ventilación máxima é 50 A temperatura de calefacción é 6,6 La temperatura de enfriamiento 45. Como podéis ver, o ventilador ahora va más rápido.